c'est plus un. C'est pas professionnel, c'est un live, c'est une question d'équipe de, de vie, de gestion privée, professionnelle. Ah glisse este- el